Hey, hello. Hello. 所以速度是会有时间，所以他要找什么时间的东西，可以吗？你们要记得考试的题目不会是从天而降，然后就是老师在改题目的时候，哦哦，我有一个神来之笔，然后要把那个题目出来，不可能，他一定是设计过的，他一定是设计过的，所以你要去想，哎，老师为什么要这样做？你如果能想出来，你已经攻破了，OK 吗？ 你要换位思考，你不能一直当学生啊。呃，每天那边考考考考，然后两边都交掉了，对不对？对吧？OK 吗？ 已经完蛋，你们考试以时间为主。真的耶。星宇，拜拜。 刘勇老师，你现在在干嘛？我现在写简历啊，对不？哦，哎，刘勇老师，我可以采访你一下吗？可是我都我都没有准备，这样好吗？没关系啊，就采访一下啊。啊，既然都这样讲啊，来，要问什么？ <laughs> 好。哎，刘勇老师，问问一下哦，你是怎么接触补习班教育呃，我当初是在我国中的补习班遇到李安老师的。 他对数学有很独特的见解跟解题，还有观念的阐述，就启蒙了我对数学的热爱。那一直到大学念了师大数学系，我想要把我所学的分享给我的学生们，所以我才踏入补习班这一行。那问一下，嗯，一零八课纲啊，跟以前有什么差别？一零八课纲，我自己看来有几个不同的地方啊。 第一个是，它是有引进素养这个东西。什么是素养？素养就是希望培养学生对于环境还有未来挑战需要具备的知识技能跟整合能力。再来是对于学习，它采取的是一个螺旋式架构。那螺旋式架构，它是把一个观念或是一个章节分得更细。我举个例子，以前我们在学三角函数的时候，是高二学边角关系。 高三在学函数，还有复数平面的应用，啊，一零八课纲分更细哦。他高一就学边角关系，高二学函数图形，高三才学复数平面。他把东西希望可以从简单的到复杂的，把它切得更细，他希望学生去堆叠基本，然后慢慢的、慢慢的、慢慢变到很境界。那第三个是计算机的引进。 数学引进计算机，它最大的改变在于，我们以前在学无理数或者指对数的时候，是不是背了很多东西，什么根号二一点四一四，根号三一点七三二，log 二零点三零一零，log 三零点四七七，我们都要背诵，对吧？但是现在引进计算机之后，它把这个背诵省略掉，它直接教你按计算机，这个有很大的过程。这样子我们就省略掉很多计算过程，反而更注重。 思考逻辑堆叠的脉络，所以更注重是为什么。一零八课刚我看到是这三个改变。诶，那老师问一下，就是你教学啊有什么特别的地方？应该这样讲，理和数学所有的老师都是可以从国中教到高中的，所以我们知道整个学习的架构堆叠起来要长什么样子，所以我们更注重的是逻辑思考跟整合的能力。 那我教学的时候，我上课的时候很想要做一件事情，就是问答。我喜欢去问学生为什么，为什么你这样想，或是为什么我要这样解题。我们在问答的过程中，我才能知道说，哦，他的呃错误的地方，或是想不通的地方在哪里，去引导他走在一个正确的路上。这才是我教学最大的特色。我喜欢问答。问一下哦，就是面对接下来的考试类型啊，你有什么话要对学生说的吗？ 我觉得接下来不管是小考、大考，或是会考、学测之类的，一定会越来越多大量的题意叙述跟表格，需要学生去耐心的画读它们。在画读之后，希望可以融入到你们学生学过的观念里面，再用数学的式子流畅的把它表达出来。这是未来考试的趋势，所以学生们一定要知道一件事：你们现在所学的。 它必须要很大量的、很活用性的运用在考题上面，不像以前我们只要背公式或者是只要会算，它就会出来。没有，你现在连题目都要先读懂，你才知道说哦，这题要怎么解。所以，我们数学不只只是单纯只有数学而已，我们会结合了其他科目，培养你数学的素养。跟着我们，加油！哎，你在，你这躲躲挡。 哦，我要来出学生的考卷啊。出学生考卷，嗯，哦，哎哎，问问你哦，你什么会想要来这边当老师啊？因为我以前是这边的学生啊，然后我觉得这边的教学方式真的很特别。就在我遇到李汉老师以前啊，就我对数学学的好的认知就是，哎，你答案有没有写对，就这样子。但是我上了李汉老师的课之后啊，就完全改观。就老师他在意的啊，其实不是说你这里答案是多少，他反而常常问学生说，哎，为什么？ 你是怎么想的？就他在意的，其实我是我们的思考过程。然后后来我才发现啊，我原来这才是学好数学的方式。那其实我觉得用题海战术来学啊，真的会抹杀小孩对学习的兴趣，不论是哪一科。对，所以我很希望可以把这种学习方式，就是教给我们下一代的学生。就即便啊，我没有办法让每个学生他们都喜欢上数学，但是我希望啊，至少他们不要厌恶学习数学。 问一下，因为像你现在还在求学阶段，就是你会不会觉得说当学生或当老师会不会觉得有什么不一样？哦，其实我觉得这样蛮好的，因为说实在的啊，我在数学这方面真的不是天才了，就我很常遇到很多瓶颈，所以啊，我就会把我遇到的瓶颈啊，把我以前的经验就告诉我的学生，还有我是怎么想办法解决这些问题的，我就常常会思考说，哎，作为一个学生。 我希望老师教的是什么，这样我就更能够啊与我的学生感同身受，所以我觉得啊，我一边当学生一边当老师啊，不论是对我学习上啊，还是对我教学上，都有正面的影响。那这样子，你从学生变成老师的转换，会不会就是有不习惯？转换哦，其实我觉得没有什么特别的转换。就我对教学想法其实很简单啊，就是我要把我所知道的知识，就是全部都告诉我的学生，而且再者啊。 人生本来就是要不断在学习啊，就是即便你是老师，你也应该要持续的学习。嗯。那第三个改变的地方是，看一下这都要剪，等一下，等一下，等一下，这里第三个我忘记是什么了。哦，计算机，我的计算机。我这边剪得掉吗？可以，可以哈。